डोमिनेटेक मैं नईमुद्दीन बोल रहा हूँ मेरा सवाल एक अलहदा सी एस एस की फाइल बना के उसको कनेक्ट किस तरह करते हैं एस के साथ ये बता दें ये सिस्टम एक फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे दोनों ही फाइल मौजूद हैं एक एल की फाइल मौजूद है एक सी की फाइल मौजूद है और एल की फाइल का नाम है होम डॉट एल मुझे अपनी test dot C S S को कनेक्ट करना है home dot S T M L के साथ यहाँ पे मैं आपको अपनी सी एस एस फाइल का कोड दिखा देता हूँ ये था test dot C S S file का कोड अब मैं आपको home dot H M L की फाइल दिखा देता हूँ ठीक है ये कोड था एच टी एम एल का अब test dot C S S को लिंकअप करने के लिए मुझे अपने हेडर में आना है लेस स्लैश हेड क्रिएटर से पहले ये एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कोड की जो भी आपके पास फाइल होगी सी की आपकी जिसको आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसका फाइल नेम आपको यहाँ पे देना होगा मैंने यहाँ पे फाइल नेम दिया हुआ है test dot C S S आपका जो भी सी एस एस का नाम होगा mostly style dot C S S होता है इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे अब इस फाइल को ब्राउज़र में चेक करते हैं ठीक है इस तरीके से हमारी ये file H D M L की डिस्प्ले हो रही है यानी कि लिंकअप हुई हुई है और सी एस एस अप्लाइड है इसके अंदर